polvon qaysi ot bo'lgan qiladi ko'ramiz harakat qiling harakat qiling harakat qiling harakat qiling polvonlar oxiri kelyapti oxir oxir oxir devon bega bilan kelasiz devon bega bilan birga kelasiz polvonlar oxirda polvon devon bega bilan birga kelasiz Şartlara gelin. Şartlar bol gelin. Kaç para? Yaptırmayın, yaptırmayın, yaptırmayın. Gilemeyen var, gilemeyen var. Yukarı kabul yaptı. Yukarı. Sarkı, astı yüzünü yüzü. Taka yerda, taka yerda. Kelgandan keyin chopmaysiz. Kelgandan keyin chopmaysiz. Havanga yaqin joydan sizdab deb otib turgizing. Ey, otib, otib, polvon turgizing, polvon, polvon turgizing. sottarga yiqilib tushdi husan bo'lov husan husan husan bu yoqqa yo'q chiqaveradi yo'q aka yerga tushdi yo'q sattor aka Yo'q, yoqqa sattor aka Yo'q, yoqqa yetakdan ortiq polvon bosib kelyaptida bu yerda aylantiryapti ortiq polvonga bering bo'lsa boshlaydi deydi mehnatini kuydirdi ortiq polvon Murodov Shodmonqul Akamizdan 50 ming so'm solib keldi. Murodov Shodmonqul akamizdan 50 ming so'm solib keldi. Omon bo'lsin. Mana soliblar ustiga soliblar kelyapti. Qaraqqiyotdan Qolbakamizda 50 ming so'm solib keldi. Qaraqqiyot Qolbakamizda Qahramonmaraxdan bir Elyor polvonni taqimda takamir qarsak olqishlar. Elyor polvon mana savol ustiga 3 marta aylantiryapti, 3 marta. Polvonni taqimi mana shunaqa bo'ladi. Otasiga rahmat polvonni. Elias, Elias polvonga o'tdi aka. Elias polvonga o'tdi. Elias Balon sizdan Baxshod Bolonov aka. Baxshod Bolonov mahkam bo'ling, Baxshod Bolonov mahkam bo'ling, somon ustidasiz. Somon ustidasiz Baxshod Bolonov. Somonga kirdingiz, somonga kirdingiz Bolonov. Saffar bobo chorasini sinab Saffar bobo. Hisobni hisob. kelguncha 3-chi marrani e'lon qilamiz. Borish xalosellik, qaytish. Sarka 100 ming so'm. Tuya ko'rpani yodga olasiz. Tuya ko'rpasi yapon. Yuqori marramizga maydon egalarida Boshquru polvonimiz Baxshot polvon. Boyavut birinchi o'tgan juma bog'boni nevarasi chotoni orqasida mana rustur ro'zimiz fermerlarni bug'doylari bor ekan oralamaysiz bug'doyga polvonlar orqaga o'tmaysiz o'g'lonlarimizni mehnatlari olib boryapti Mirodov Shodmonqul akamiz akamizdan 50 ming so'm solib keldi. Birodir Shodmonqul akamizdan 50 ming so'm solib keldi. Omon bo'lsin. Mana soliqlar ustiga soliqlar kelyapti. Taraqqiyotdan Qolba akamizdan 50 ming so'm solib keldi. Taraqqiyot Qolba